Estamos aquí aguardando para el día de mañana, el aniversario de Iglesia Sol de Justicia, Campo del Cielo. Que puedan estar redención presente. Enzo, Eric, Dios bendiga. Ahí estamos José, Fabio, Montoya, ahí estamos. Dios bendiga. Tarcia. también saludamos en esta tarde, familia. Así que bueno, Dios lo bendiga. Estoy medio afónico, ¿no? Pero vamos a estar cantando nuevamente esta canción. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu ley.